और बसाएन अखियों में तेरा कब हुई तेरे में रब जाने में 西好呀。 में भर के फूल ये सारे 最好呀。 छुपे हैं कदमों तले सब रास्ते रुके हैं खुशियों के साथ 幸好呀。